Fala pessoal, tudo bem? Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces de novo. É, fazia um tempo que eu não, não gravava um vídeo para vocês, tá? A gente está um pouco na correria, né? A gente está entregando bastante projetos por mês aí, graças a Deus está dando tudo certo. Hoje eu vou gravar um, vidinho, um videozinho aqui para vocês, um pouco no improviso, como sempre, né? É, sobre Pirarucu, tá? É uma criação aqui no município de Itapiruna, no Rio de Janeiro, onde a gente tem três tanques elevados, todos estufados, no nosso sisteminha é de troca controlada, tá? É, com oferta irrigação, onde a gente tem a produção aí de 430 exemplares por tanque. É, esses exemplares aqui eles já estão com entre 12 quilos e 10 quilos, a média da, da última biometria que a gente realizou, tá? Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou passando alguns vídeos da gente dando o, o arraçoamento aqui no, no tanque do nosso produtor do Nelton, tá? Se alguém quiser comprar pirarucu gordo, em tanque, é, em, criado em sistema de tanque elevado, deixa no comentário ou liga na nossa fábrica que a gente passa o contato do produtor para vocês, tá bom? É, se assim ele nos permitir. Ah, o que, que eu vou falar para vocês hoje? É, a respeito de lotação, tá? Então a lotação nos nossos projetos para pirarucu, a gente está trabalhando aí com 30 a 40 quilos de pirarucu gordo é, por metro cúbico, tá? É, isso no nosso sistema, eu sempre deixo bem claro que cada empresa tem um sistema de criação, então a nossa empresa, vocês já que acompanham nossos vídeos já sabem como funciona o nosso sisteminha. É, por que, que é importante a criação de pirarucu é, na, na, região aí centro-oeste para baixo em sistemas estufados, tá? Isso é muito importante porque o pirarucu é, ele dentro de um ambiente aí com água a 28 graus, 30 graus e principalmente o ar aí acima de 27 graus é essencial, tá, gente? Porque senão ele acaba pegando pneumonia, ele acaba adquirindo algumas doenças, baixa de imunidade que leva o, o animal à morte. Então, se você vai estar tá pensando em criar pirarucu, cria dentro de estufa, tá? O desempenho é totalmente diferente ou se você tiver na região sul, sudeste, quiser fazer sem estufa, fique ciente que vocês não vão ter problema durante o verão, mas como o ciclo do pirarucu é de um ano, você vai pegar um pouquinho do inverno e vai dar problema sim, com certeza, tá? É, eu já tive clientes que perderam pirarucus aí de 36 quilos, pirarucus super pesados, tentando fazer é, a criação em, em sem estufa e tomaram muito prejuízo. Então, para sistema de criação de pirarucu, baixa oxigenação, tá? Não tem necessidade de você é, ter uma oxigenação plena, igual para tilápia, truta, é, pintado, outras espécies que a nossa empresa faz projeto também, tá? Por quê? Porque o pirarucu, ele tem um pulmão não verdadeiro, tá? Então ele tem respiração aérea. É só que essa respiração aérea não é 100% aérea. Então por isso que a gente ainda precisa fazer um pouquinho de oxigenação no tanque, realizar um pouco de oxigenação. Então é isso, tá? Que tem para hoje é, é, se for precisar de é, um auxílio para criação de pirarucu, tem a ciência. Fazer dentro de estufa, é, uma oxigenação baixa, com uma lotação de 30 a 40 quilos por metro cúbico recomendada, sempre com água de pH baixo, de preferência, e vocês vêm aqui, o, os nossos tanques eles são modificados para pirarucu, tá bom? Então, um tanque um pouquinho mais alto ou trabalhar com uma água um pouquinho mais baixa porque ele pula bastante, então acaba às vezes pulando para fora do tanque ou machucando alguém. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre criação de pirarucu em tanque elevado ou em tanque escavado, deixa o, a pergunta no comentário, a gente sempre responde todos os comentários, tá? É, ou liga para nossa empresa no 11 20 21 5593 ou no 11 20 21 23 72. É, e os contatos do WhatsApp estão aqui embaixo na descrição, tá, gente? Pode curtir nosso vídeo, se inscrever e como eu sempre falo, trabalho com os melhores, trabalho com a Brasil Pieces, tá bom, gente? Eu sou o Rafael, sou tecnista e projetista é, da nossa empresa. Espero vocês entrando em contato com a gente, tirando suas dúvidas.